uwavuga iby'imana bwakwira bugake ni imana yari imfubyi zigakura ni imana ikura ku cyavu igakwicazanya n'abagize gute n'abakomeye ni imana iravuga bikaba ndetse yanategeka bikagira gute ni mu nyemere tuvuge imana mu mvugire ngo imana mu mvugire ngo imana imana itari bayari mwaretse nitwice gahunda ikindi shimira imana umwana wa kabiri namubonye nabyo bigoranye ubundi njyewe narashatse inda ya mbere ivamo iya kabiri ivamo kandi uko yavugamo nahagararaga imbere y'amateraniro nkashima imana narangiza nkataha nkaryama nkashimira imana ko yabyemeye kandi nanjye nkaba ndiho hanyuma rero irangije umwana w'imfura aravuka avutse satana ati ntabwo byemera uzabyara umupasiteri umwe yigeze kwemerera satana acisha muri we arambwira ngo ubwo uranze ubyaye umwana umwe nk'uw'ingwe ndamubwira inti nzabyara n'abandi hari igihe abantu babona umuntu yatinze kubyara nyine akagira ngo ni uko hari ibindi wakoresheje ariko nagira ngo mbabwire ngo bantu muboneze urubyaro imana izabahana ngewe nabonye umwana nyuma y'indi myaka itandatu imana irabishima iramumpa satani yavuze ati ubwo abonye uriya reka dukoreshe ibyacu ye kuzongera kubyara ariko imana irahaba irategeka ikoresheje ijambo imu umwana w'umuhungu uwo mwana rero satani aramurwanya cyane ejo twari dufite gahunda nyine yo guca twiyizira hano mu gitondo turabyuka ati mama ndumva ntameze neza saa yine twari turi kwa muganga umwana bahita bamushyira mu bitaro ibintu byari bikomeye cyane ababashije kubona amafoto babibonye ntugire ngo byari byoroshye ndangije mbwira imana numva ngize agahinda mu mutima icyo nzi nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose bamushyize ku mwuka siteji ya mbere ya kabiri bagera ku ya nyuma umwana atarabasha guhumeka neza ariko ndashimira imana yo mu ijuru yahabaye yahabaye iramwimana ubwo nanjye numvaga noneho ubundi muri ge sinjya mfa kugira ubwoba ariko numvise amajwi ya satani ariko mbwira imana impimana uyu mwana ashaka kumubona ari muzima ndashimira imana rero mu ijoro twatashye nyine nasize umwana arwaye ariko hari ijambo imana yavuze rata hareruya hari ijambo imana yavuze burya ni njye na imana ishimwe rero ko yahabaye kandi nizeye ko ndagera mu rugo nsanga yakize mu mpera imana icyubahiro hareruya hareruya oh, hareruya reka ninginge umutware wanjye mu byubahiro bye aze dushimira n'imana hareruya amena ndasaba na papa shanse ndetse na sitaratoni amashanse na sara baze dushimana imana hareruya hano rero mpafite na data bukwe niba mutanabizi nawe nanyemerere mu byubahiro bye n'abazafashe gushima imana warahabaye mwana we hareruya amena nagahamagaye abantu benshi muri iriya korari ariko reka mama aragara abahangaba kuko nibo bantu bangezeho umunsi yesu yanyongereraga iminsi yo kubaho amena hasigaye kazungu ndetse na mutabazi imana yacu nishimwe ayiwe hareruya ndashima imana imana yacu nishimwe mbuze ukuntu mbivuga ndashima imana yangiriye neza mvuka mu muryango w'abana barenga icumi ndashima imana yemeye ko ubu turiho turi batatu ndashima imana hareruya imana yangiriye neza yampaye umutware mwiza ndabiyishimiye imana yangiriye neza yampaye abana barindwi mwabimenya ko mbyaye karindwi ndashima imana hareruya ndashima imana ko yampaye data bukwe mwiza imana yacu ni ishimwe turakundana cyane ayiwe imana ishimwe nageze muri uyu muryango ndashima imana ko ubupfubyi narusezereye imana yacu ntihabwe icyubahiro ndashima imana ko yampaye basaza banjye bari ari barindwi ariko ubu basigaye babiri imana yampaye ayiwe hasigaye impanga yanjye perezida akora arabihanganye imana nishimwe nawe ntabwo ndi kumubona ni impanga yanjye we turavukana turi impanga turi babiri ntabwo ankurikira simukurikira turi impanga imana yacu nishimwe ikeneye guhagurutsa aba bantu rero ndanezerewe mu mutima reka mbivuge perezida niwe wanyanditse ariko imana yo mu ijoro umuha umugisha iwacu ntabwo ndashima buri shimwe ryanjye imana ashimye ko ritambukira aha hantu ndashima imana nagiye kugemurira mukuru wanjye mfite mu bitari kanombe mu kuvayo nkora agisida muri uko gukora agisida mu by'ukuri ndi imbere y'imana mutware wanjye ndetse na musaza wanjye sitaratoni bahageze imbere basanze ntabwo numvaga sinavugaga sinarebaga sinamenya ibyabaye mbese muri make hari habereye igiterane cyangwa se igitaramo kivuga ngo uyu muntu ese yapfuye ese ni muzima njye sinarinzi ibyo ari byo gusa amakuru numvise nuko nakuwe na ambiranse injyana kwa muganga ndashima imana yo mu ijuru yo kabyara icyo gihe nari nakubise umutwe kuri borudire ariko ubu ngubu numva uwiteka imana hari icyo yakoze ndashima imana yandinze kwambara sima yo mu gatuza imana yacu ni ishimwe ndashima imana yandinze kwambara sima ku kaguru imana yacu ni ishimwe aho hose ni ahantu wari yavunikiyemo imbere ayiwe imana ishimwe ahari wumva ndi kwa muganga nijyanye nambaye sima ahantu hose ariko uwiteka nashimwe yo kabyara yanirinze gusiga abana banjye ubupfubyi burababaza kandi buraryana ndashima imana yandinze igatuma ntasiga abana banjye ari imfubyi imana yacu nihabwa icyubahiro shima imana Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. inyuma y'ibyo avuze nta byinshi navugaho ariko ndashima imana ko imana yamutugaruriye yaragiye ndimo ndavuga nk'urwaye kubera ko amaze iminsi ndwaye ijwi ryaragiye nari ku miti ya malariya ariko navuze n'iyo munsi ndaza mu gitondo ariko imana yarahabaye nta byinshi navuga muri we yabivuze byose ariko mumfashe duhe imana icyubahiro haleluya haleluya mureke mbabwire uwiteka imana yagize neza yatanze ingabo nyinshi zirapfa uyu mwene data aravuga ati uyu ni musaza wanjye muri Kristo yesu yatugize umwe ndi musaza we kubera ko amateka ateye ubwoba iyo ndebye rero iyo arimo kuvuga akenshi nkunda kugira emosiyo ngenda kurira kubera kuko mpita nsubiza amaso inyuma nkareba aho imana yankuye ubwo nabaga imfubyi ifite imyaka ine ikandira ngakura havamo umugabo ushima imana ikampa agakiza yarangira ikankura muri za mayibobo hirya ikagira byinshi ngabiza kuri ibyo ngibyo ikanyubakira urugo ikampa umufasha mwiza unkwiriye dirijanti wakorera bihanganye nshima imana yuko yamuhaye umufasha unkwiriye ikaduha abana ikabya inshuti n'abavandimwe mu by'ukuri imana ntabwo iba n'umuntu waba yaje uyu munsi yagize amahirwe agakandagiza ikirenge cy'ahangaha niba uzi ubwenge va ku giti dore hano hari imana ntihagire umuntu uva ahangaha ataciye agakiza kuko byose tubikura muri kirisito hareruya ndi umugabo ushima imana abana tugize abana batanu madamu wanjye twariganye kera muri segonderi mu ishuri rimwe ku ntebe imwe imana y'abakabyara hareruya hareruya uwavuga iby'imana bwakwira mu bugake ni imana yari imfubyi zigakura ni imana ikura ku cyavu ikakwicazanya n'abagize gute n'abakomeye ni imana iravuga bikaba ndetse yanategeka bikagira gute ni mu nyemerere tuvuga imana mumvugire ngo imana mumvugire ngo imana imana itari bayari mwaratse nitwice gahunda byari mu mugambi wawe turagushimiye abagabo n'abagore urubyiruko twese tuguhaye icyubahiro hareruya uragahora ku ngoma papa abana bawe twageze hano iki kirere twakibohoje uyu mwanya twongeye kukibohoza mm. ibitero by'abadayimani byose turabitwitse mu izina rya yesu kirisito ducecekere yose y'umwanzi kandi dutwitse ibitavuga imana byose kuri uyu musozi imigambi y'icakura tuyitesheje agaciro kandi papa ibi byuma turabisengeye tubahoshe imigozi yose buri cyuma cyose uko kiri cyaguriwe kugira ngo rata aya majwi ajye acamo guhimbaza natwe rero nyemerera tukubere mikoro niba woza imitima yose iraha ibyo ikeneye kandi iba iyo guhazwa nawe ayiwera ko indirimbo ziri buririmbwe kuri uyu musozi zigira ibintu zihindura kandi ijambo ryose riravugirwa aha hantu riherekeza uyoboye gahunda usenga uvuga ijambo uririmba hararuya umuhagararemo nabumbura umunwa arata ujye utambutsa ijwi rigere ku mubyeyi waje hano rigere ku mugabo waje rigere ku musore waje rigere ku mukobwa waje rigere ku mwana mutoya n'uri mu nda byumve hararuya ayiwenda hamagara abantu bari mu mazu mu ngo zabo ngo nibaze turabatumije we turabahamagara kugira ngo baze bakire ubutumwa bwiza bw'amahoro kuko uri imana ishobora byose urakoze ku natwe kandi udushyigikiye wongeye kutwubaka bundi bushya twagushimaga natwe tuguhaye icyubahiro tugukomeye amashyi mu izina rya kirisito yesu amen haleluya hashimwe izina Daya suri sumbayari buzira n'ubutunzi bw'agaciro butaguranwa ikindi n'ubutware buhebuje bukandagira imbaraga z'umwanzi ni ku izina rya yesu wacu rimeze rihimbazwe n'umunara muremure mm. ahabera bahungira n'ubutunzi bw'agaciro ntazagura ikindi muje mukandagira imbaraga z'umwanzi ni ku izina rya yesu rimeze rihimbazwe hareruya hareruya hahirwa baba mu nzu afite umugabane umwizera wese afite umugabane umwizera wese afite umugabane umwizera wese afite umugabane umwizera eh, wese uwizera eh, eh, wese afite umugabane umwizera wese afite umugabane umwizera wese afite umugabane umwizera wese afite umugabane umwizera wese afite umugabane umwizera wese afite umugabane umwizera wese afite umugabane uwizera wese afite umugabane uwingiye wese afite umugabane uwizera wese afite umugabane eh, oh, wese afite umugabane uwizeye eh, eh, wese afite umugabane abantu ndakubutoni n'uw'amahoro n'ukore umwe n'igihe wese afite umugabane byose abyitunga we

命は楽し落ちた igihangange yayoboraga igihugu cyitwaga babuloni umunsi umwe ashyiraho ibwiriza yo kubararira ikigirwa mahanga cye umunsi umwe ashyiraho ibwiriza cye hariho abagabo batatu zandura z'amashati bwegenego birahira nyagasani ntidushobora guseka iyo mpamvu iyo hariho hariho abagabo batatu

Oh, oh, uyu mubiri wanjye numara kubora nzareba imana mfite undi mubiri ntakibasha oh, kurogoya imigambi yawe mana we urakomeye uyu mubiri wanjye numara kubora nzareba imana mfite undi mubiri nzi yuko urakomeye kandi nzareba imana yanjye nzi yuko nyama imana we kandi nzareba imana yanjye ntakibasha kurogoya imigambi yawe mana we urakomeye oh, iyi mibiri yacu nimara kubora tuzareba imana dufite undi mubiri oh, nta kibasha kurogoya icyo imana yavuze imana irakomeye oh, umubiri numara kubara uzareba imana yawe ufite undi mubiri ho nzi yuko ntakibasha kuroba imigambi yawe mwami imana yacu urakomeye kandi umubiri wanjye numara kubora uzareba imana yanjye ufite undi mubiri ho nzi yuko ntakibasha kuroba imigambi yawe mwami imana yacu urakomeye kandi nzerera imana yanjye twite undi muntu ntago imigambi yawe mana we urakomeye uyu mubiri wanjye numara kubora tuzareba imana yacu dufite umubiri ntakibasha kurogoya imigambi y'imana sawa imana yacu we irakomeye ibuka igihe yakurinze uri mu bitaro bigutere kwishima hareruye kibasha kurogoya imigambi y'imana mu bihanganye imana yacu irakomeye oh, umubiri wacu numara kubora tuzareba imana dufite undi mubiri nzi yuko ntakibasha kurogoya imigambi yawe abanyarwanda areba imana yanjye itundi mubi nzi yuko ntakibasha imigambi yawe mwami imana we urakomeye kubora nzareba imana yanjye itundi wirobanure ku butoni use e sabe corar. modekayi ku ibwami yagize kwizera aratabarwa sara nawe yari yarabunze urubyaro hana nawe yari yarabunze urubyado bagize kwizera bose baratabarwa paritoromayo oh, nawe yari impumyi yagize kwizera byonyine arahumuka morodekayi ibwami yagize kwizera byonyine aratabarwa usarane we yari yarabutse urubyaro hanana we yari yarabutse urubyaro bagize kwizera arutoromayo nawe yari impumyi yagize kwizera barahumurwa izere imana irakuzi isabikora izere imana irakuzi yeah, Jesse. birageze birahinduka twese twese twese aho yesu yageze arabihindura arabihindura bise na sheregi arabihindura arabihindura bise na sheregi birageze birahinduka mwikiriza twese aho yesu yageze nimushime nimushime witeka imana mamamaze imirimo yakoze muvuga imirimo itangaje yadukoreye na n'uyu munsi aracyakora muvuga imirimo itangaje yadukoreye na n'uyu munsi imirimo yakoze muvuga imirimo itangaje yadukoreye yadukoreye n'uyu munsi n'uyu munsi aracyakora muvuge imirimo itangaje wowe abanzi bacu ntibavugirize impundu kunesha imva zacu ziba zarameze w'ibyatsi kera uwiteka ushimwe abanzi bacu abanzi bacu ntibavugirize impundu kunesha imva zacu ziba zarameze w'ibyatsi kera uwiteka ushimwe ngo watwimanye haleluya nimukomere kandi mushikame niwo watanze ingabo nyinshi zo kuturinda niwo wacyashye imirabana imiyaga nimuhumure nimukomere kandi mushikame nimukomere kandi mushikame ingabo nyinshi zo kuturinda uwo mwami igihugu cyose imirabantu imiyaga eh, abihanganye namwe mukomere abayobozi namwe muhimana icyubahiro abacuranzi namwe nimuhabure abakristu abashyitsi harariya harariya mupaperi witeka abumva muneza gutya yego shanga gutya yego imana ibishimire aka kanya imana ikarebe abaririmbyi ko nababona hareruya nimukomere kandi mushikame nimukomere mwongere mushikame niwe watanze ingabo nyinshi zo kuturinda umwami niwe watashye imiyobane imiyaga nimuhumure cyugarira ingo z'abera haracyugariye ikushinzwe kugarira ingo z'abera uwo haracyugariye oh, n'umutwaro utwara abatware ariko ngoma zahoraho haracyugariye ikushinzwe kugarira ingo z'abera uwo haracyugariye eh, yesu ari ku ngoma yaraneshije aracyariho yadukijije aza uyu munsi yabanye natwe yaduhaye ikirere cyiza mureke tuyivugirize impundu hararuya hararuya hararuya hararuya abayiga ushinzwe kugarira ingo z'abera uwo aracyugariye marayika ushinzwe kugarira ingo z'abera uwo aracyugariye marayika ushinzwe kugarira ingo z'abera aracyugariye marayika ushinzwe kugarira ingo z'abera uwo aracyugariye haleluya haleluya w'imana eriya yatumijeho umwami ahabu n'abahanuzi n'abahanuzi b'abayari bose bahurire ku musozi karumeri ndetse batuye muri icyo gihugu hari gahunda hari gahunda yo gutamba igitabo umuhanuzi oh, Imana eliya yatumijeho yatumijeho umwami umwami arabahanuzi abayari bose ngo bahurire ku musozi Kameri enditsi batuye muri icyo gihugu hari gahunda hari gahunda yo gutanga igitabo imana yacu ni imana abihanganye twarayibonye mu makuba mu makuba mu makuba mu byishimo Kuba mu makuba mu makuba muri kumwe no mu byishimo ibura guseruka musozi eriya eriya ati nimubaze amakura bakunda byose gukora bayari yabo ntiyabumva bose bari icyo bagura bari icyo bagura niyo amaze kugera bose kuri uwo musozi eriya eriya ngaho nimubaze ebakora baga byose gukora bayari yabo niyahuma bari kibagura bari kibagura niyavuga niyavuga habe yarumvise oh imana yacu imana natwe mu makuba mu makuba mu makuba no mu byishimo nibura おまくわもまくわおまくわおまくわもゆくめおむじしおむじしもいむらふせるかあっ leta Eliya nacyo kigerwaho Eliya arararama eh ati mana yake mana ya Burahamu bimenyekane imana imanura imanura umuriro utwika byarigaragaje turabibona imana imanura umuriro utwika igitambo cya eriya eh, igihe cya eriya igihe cya eriya ntacyo kigeraho imana yanjye imana y'aburahamu umuriro utwika yarigaragaje turabibona ni imara, ni imara, ni imara. tasi barayiraga bati niyo mana